ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ চাওঁ বোলো এতিয়া এতিয়া মই এই ফুলৰ ঠাৰিখিনি দেখুৱাবৰ কাৰণে ইয়াতে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ গ্ৰীণ কালাৰ এইটো লাইট গ্ৰীণ হয় কিন্তু দেখিবলৈ ইয়াতে কাপোৰখনত অকণমান ডাৰ্ক লাগিছে আৰু মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এডাল জিৰ' নম্বৰৰ ৰাউণ্ড ব্ৰাছ এই ধৰণে চাওকচোন অকণমান পাক এটা দি দি মই এইধৰণে ফুলৰ লতা নিচিনাকৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া মই লৈছোঁ পাৰ্পল কালাৰ আৰু এই পাৰ্পল কালাৰটো মই এডাল ফ্লেট ব্ৰাছৰ সহায়ত এপাহ ফুল আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে মই অকণমান এটা পদুম ফুলৰ আলোক এটা আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু চাওকচোন ইয়াৰ কাৰণে মই এইধৰণে এডাল ফ্লেট ব্ৰাছত অকণমান আগটোত কালাৰ লৈ লৈছোঁ আৰু গোটেইডাল ব্ৰাছ মই ডিপ কৰি দিয়া নাই কালাৰত আৰু সেই আগটোৱেদিয়ে মই কালাৰখিনি অলপ অলপকৈ সানি গৈছোঁ আৰু ফুলপাহৰ আগৰ যিটো ছাইড হয় আগ ছাইডটোতহে মই লগাইছোঁ গোটেই তল ছাইডটোত মই কালাৰখিনি কৰি দিয়া নাই ফুলৰ পাহিটোত অকল ওপৰৰখিনি ওপৰৰ ভাগটোতহে মই কৰিছোঁ আৰু এইখিনি কালাৰ কৰোঁতে মই ইয়াতে কোনো ধৰণৰ মিডিয়াম বা পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই যিহেতু মোৰ কালাৰটো একদম মানে যিটো তাৰ জোখ হয় কালাৰৰ যিটো জোখ হয় জোখটো একদম ঠিক জোখ আছিলে নতুন আছিলে কালাৰটো আৰু পানী মিক্স কৰিবলগীয়া হোৱা নাছিলে আৰু এতিয়া মই অকণমান লৈছোঁ হোৱাইট কালাৰ আৰু এই হোৱাইট কালাৰখিনি মই তলৰ পৰা ওপৰলৈ ক্ৰমান্বয়ে ব্ৰাছ ব্ৰাছৰ ষ্ট্ৰকডাল লৈ গৈছোঁ আৰু চাওক এইধৰণে মই কালাৰটো দুইটা কালাৰ অলপমান মিক্স কৰি দিছোঁ যাতে ধৰিব নোৱাৰে কোনটো কালাৰ ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে তেনেকুৱাকৈ আৰু এইধৰণে মই বাকী যিখিনি ফুলৰ পাহি হয় মই তেনেকৈ কৰি গৈছোঁ আৰু এইখিনি কালাৰ কৰোঁতে এইটো মন কৰিব লাগে যে আমাৰ আমি যিটো আগতে কৰি থোৱা কালাৰ মানে যিটো পাৰ্পল কালাৰ ইয়াতে মই কৰিছোঁ সেই কালাৰটো যাতে শুকাই নাযায় শুকোৱাৰ আগতে মই বগা কালাৰটো দি পেলাই মই ইয়াতে ছেট কৰিছোঁ আৰু যদি শুকাই যায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু এই ছেটটো নাহিব আৰু লগতে এই দুটা কালাৰ ধুনীয়াকৈ মিক্সো হৈ নাযাব আৰু দুটা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কালাৰ নিচিনা লাগি থাকিব তেতিয়া আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ফুলৰ ডিজাইন আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ কুৰ্তিত হওক বা চাদৰৰ আচলতো যদি কৰি লয় নহয় দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগিব চাদৰৰ আচলটোত যদি গোটেই ভৰ্তিকে কৰে ফুল দেখিবলৈ ভাল লাগিব আৰু এইবাৰ মই এপাহ বেলেগ ফুল আঁকিম ইয়াতে মই এটা দুটা বেলেগ কালাৰ দিম কি কালাৰ দিম আপোনালোকে চাই যাওকচোন প্ৰথমতে মই দিছোঁ এইটো পাৰ্পল কালাৰ হয় আৰু ইয়াৰ পিছত পাৰ্পলৰ ওপৰত মই কি কালাৰ কৰি আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টোত আৰু এই ফুলপাহত চাওক প্ৰথমতে মই ইয়াতে কৰি লৈছোঁ পাৰ্পল কালাৰ আৰু এই গোটেই পাৰ্পল কালাৰটো কৰি হৈ যোৱাৰ পাছত ইয়াতে মই অকণমান ছাইড ছাইডৰ পৰা য়েল্ল' যিটো গল্ডেন য়েল্ল' কালাৰ থাকে সেই কালাৰটো কৰি দিছোঁ আৰু এটা ধুনীয়া কালাৰৰ এফেক্ট এটা আহিছে এইধৰণে চাওক মই বাকীখিনি পাহিটো মই কৰি দিছোঁ এইটো দেখুওৱা নহ'লে এইধৰণে অকণমান গল্ডেন য়েল্ল' কৰি দিছোঁ আৰু তাৰপিছতে এই গোটেইখিনি হাইলাইট হ'বৰ কাৰণে মই ইয়াতে কৰি দিছোঁ অকণমান white touch. আৰু এতিয়া মই লৈছোঁ গল্ডেন য়েল্ল' আৰু এই গল্ডেন য়েল্ল'টোৱে অকণমান মই এই লতাখিনি অকণমান হাইলাইট হ'বৰ কাৰণে এইধৰণে মই য়েল্ল' য়েল্ল' কৰি দিছোঁ মাজে মাজে কালাৰটো অলপমান এফেক্ট এটা ধুনীয়া আহিব আৰু সেই বুলি আৰু এতিয়া প্ৰায় মোৰ হৈ গৈছে এতিয়া চাওঁচোন আহক মোৰ এই আজিৰ ফুলৰ ডিজাইনৰ ফাইনেল লুক আৰু এয়া হৈছে মোৰ আজিৰ ফুলৰ ডিজাইনৰ ফাইনেল লুক আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ইমান সময় চাই আছে তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ